Leo kwenye Get Info ya stain TV na kusogezea stori zote kubwa ambazo zina trendi kupitia mitandao ya kijamii. Bwana mwanamuziki kutoka nchini Marekani SZA aliingiza zaidi ya shilingi bilioni 80.7 za Kitanzania katika ziara aliyoifanya hivi karibuni. SZA alikuwa akifanya show moja kwa shilingi bilioni 4.6. Eh, ee, ni jinsi gani ambavyo muziki unawalipa watu mpaka wanapata nguvu ya kutangaza hadharani kwamba mziki unawalipa na